¿Dónde más? ¿Caballo? ¿Snoopy? No, un perro desde luego no es. <laughs> Voy a bajar a verlo de cerca. Dasha parece muy contenta. No sabe muy bien lo que está viendo, pero parece que le gusta. ¡Eh! ¡No te muevas, que si no me asusto! Parece que a Dasha le gusta la nueva compañía, pero si se mueve demasiado, no le gusta tanto. También es algo normal. ¿A quién le gustaría ver a un caballo loco moviéndose? A ahora ya no le importa que se mueva y quiere jugar con él a la pelota.